assalomu alaykum aziz do'stlar mana bugun sizlar bilan ekranlaringizda ko'rib turgan mana bu login formani ya'ni ro'yxatdan o'tkazish formasini templateini namunasini yasashni o'rganamiz bu albatta figma orqali qilinadi yasash juda yam oson tez va qisqa fursatda yasab tayyorlaymiz degan umiddaman tayyor bo'lsangiz qani boshladik Buning uchun bizga yangi e, dizayn fayl kerak bo'ladi. Mana bu o'limdan dizayn fayl ochib olamiz. Endi keyingisi e, biz nom e, yangi bo'limimizni saqlab olamiz va unga yangi rektangular ochamiz. Ya'ni rektangular bu asosiy formamizni ichida qoplab turuvchi e, shakl desak ham bo'ladi mana hop endi bu rektangularni hop mana bu yerda e, hajmlari yozilgan ana shuni biz o'zimizga moslab olamiz e, ikki 338 endi radiusi o'rtacha 20 piksel bo'ladi mana 20 piksel qilib oldik endi biz adashib ketmaslik uchun rectangularni nomlagichimiz kerak ya'ni alohida bitta guruhga olib qo'yishimiz kerak uni ya'ni ustiga belgilaymiz ustiga belgilab turib kontrol keyini bossak guruhlanadi ya'ni asosiy rektangular 1 ya'ni asosiy rektangular guruh birni bu rektangularni o'zi uchun belgilaymiz mana bekitib qo'yamiz endi keyingi ishimiz biz keyingi ishimiz Xo'p. Orqaga qaytib turib, mana bu e, turibdi. Mana mana bizning ishimiz mana shuni Э, holatini э, mana bu yerda yasab ko'ramiz hop endi ikkinchi o'rinda bizga e, mana bu e, logo kerak ekan ya'ni apple logosi buni qayerdan olamiz desak buni shunchaki brauzerga yozamiz apple logo mana o'zi chiqib keldi bizga bir qancha hop mana endi shundan birinchisini e, Xohlaganimizni olamiz. Hop, mana buni nomlab qo'yamiz. mana bizga yuklab oldi endi bizga buni fonini olib tashlashimiz kerak chunki mana bu yerda ko'rsak bizda Orqa foni yo'q. Orqa fonini olib tashlash uchun shunchaki mana remove background degan sayt bor, ya'ni mana mana bu belgili remove bg degan. Ya'ni mana remove bg nuqta remove nuqta bg sayti. shunchaki saytni orqasini rasmni orqasini mana ko'rib turganingizda olib tashlaydi Hop, endi biz mana bu yerda e, faylni yuklaymiz. Hali yuklab olgan faylimizni e, yuklaymiz. Mana yuklab olindi. Endi e, mana yuklab olindi. Endi biz bunga qo'yamiz. Biz rasmni qo'yishning ikkita usuli bor. ya'ni mana bu main menu bo'limiga kirib turib mana bu fayldan place image bosishimiz mumkin yoki tugmadan control shift k hmm. control shift ni bosish orqali qilsak bo'ladi ho'p mana endi mana biz e, orqa solib tashlangan rasmimiz mana turibdi bizga qanday holatga qo'yay deyapti biz buni ichiga qo'ymasligimiz kerak chunki ichiga qo'ysak e, rasmimiz mana shu rektangulni ichiga bitta holatda qo'yilib qoladi shuning uchun e, bunaqa holat qilmasligimiz kerak ya'ni biz tashqariga qo'yamiz mana ko'rganingizdek katta bo'lib ketdi ancha hop biz endi buni mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz mana bu yerda ko'rib turganingizdek vez bilan hay turibdi ya'ni bo'yi va eni turibdi ya'ni bir yuz to'rtga sakson bir biz buni almashtiramiz yozamiz sakson bir mana o'z holiga keldi mana endi bizga buni yana bitta qulayligi figmani uchaga belgilaymiz mana bu yer dizayn bo'linib turibdi hozir prototip emas inspect bo'limiga kirib turib mana bu chekkadan ko'rsak e, qirq bir yuz ikki chap tomondan qirq sakkiz tepa tomonda turibdi endi biz o'zimizni faylimizga o'tamizda xuddi shu inspect bo'limiga kirib turib holatini ko'rsak tepadan qirq yetti yondan to'qson bir holat turibdi bu ya'ni e, tepa tomondan rektangulni tepasini qirq yetti tushiramiz pastga chap tomonda to'qson bir piksel qolishi kerak degan xuddi shunday holatda qilamiz e, dizayn bo'limiga o'tib turib Ho'p, mana endi keyingisi. Mana 47 ga Ah, mana bu yerda xato ketibdi. Ya'ni mana buni hajmi mana bu yerda ko'rsatilganda bir yuz to'rt bo'lishi kerak. Mana endi bo'ldi rasmimiz holatidan kishnalashtirib kerak demak biz mana shu yuzga yuz holatda qo'ysak ham bo'laverar ekan endi hop mana tepadan qirq yetti to'qson bir ikkala tomonda to'qson turibdi ya'ni markazi keldi bu tepadan o'ttiz to'qqiz qirq besh bo'ldi mana shu holat yaxshi endi keyingisi ho'p keyingisi logo bo'lsa buni nomlab qo'yamiz shuni nomi turaveradi mana buni ham kontrol g qilib turib logoga olib qo'yamiz ana endi biz keyingisi ko'radigan bo'lsak bizda mana bu holatda kichkina rectangle yozila turibdi ya'ni ism kiritilgan joy parol kiritilgan joy va email kiritilgan joylar turibdi endi biz bundan buni rektangular hajmini ko'radigan bo'lsak mana hop bir yuz saksonga yigirma olti ekan endi biz ham xuddi shunday holatda ochib olamiz rektangularni ustiga bosib turib bir yuz saksonga yigirma olti endi mana biz uni radiusini ko'radigan bo'lsak yigirma ekan mana yigirma mana bizga mana shunaqa holatda bo'ldi endi buni biz rangini olishimiz kerak rangi mana shunchaki olamizda rang bo'limiga ustiga bitta bosib turib mana Ctrl V qilib turib bosib qo'ysak bo'ldi mana. Bizniki mana shunaqa holatda bo'ldi. Maket bilan bir xil holati bo'ldi. Endi keyingisi mana bu e, image ikonkadan qayerdan olamiz desak, shunchaki biz e, e, ikonkalar yozamiz. Hop, mana Ikonkalar bo'limi. Xo'p. Xo'p, bizga endi yana bitta ikon oladigan joyimiz bor. Qaysi deydigan bo'lsak, hop. Icons degan saytimiz bor. Mana mana mana bu yerda bor. Turli xil ikonlar bor. Mana Mana hop biz bundan e, tanlagan bo'lsak mana shu bir xil mana png holatga o'tkazamizda mana yuklab oldi endi bizga bunaqadan uchtaga ko'radigan bo'lsak bizga e, username odamchi e, qulf ikonkasi va email ikonkasi kerak biz uchalasini bittada yuklab olamiz keyingisi log ikonkasi mana log ikonkasida mana shu yaxshi ekan hop mana png holatda yuklab olamiz mana yuklab oldi endi keyingisi email email box yoki email o'zini yozgan bo'lsak mana o'ziga emailni o'zini yuklab chiqarib berdi mana yuklab oldik hop endi tayyor Xo'p, endi biz qo'yishdan boshlaymiz. Xo'p. Xo'p, buni holatini biladigan bo'lsa, ya'ni tepadan qancha? Tepadan 161, mana yonna 50, tepadan 161 ekan. Xo'p. Bizga ham tepadan 50 turibdi va uch to'qson to'qqiz mana shu holat yaxshi ekan chunki e, mana shu holatda bizni e, bizni e, dizaynimizga o'zimiz maketimizdagi mana shu holatda bo'laveradi endi ko'radigan bo'lsak bizda bundan bitta ikkita uchta turibdi ho'p biz mana shundan uchta kopi e, olamiz Hop, endi mana oldik. 3 ta. Endi orasini ko'radigan bo'lsak agar ko'rgan bo'lsak orasi e, o'n olti tashkil qilyapti mana o'n olti mana o'n olti o'n olti hop endi orasini o'n olti holatiga qo'yamiz o'n ikki ekan o'n besh o'n besh va bizga 15 holatda bo'laveradi mana figmani qulayligi mana shu holatda orasini bir birini masofasi qancha mana shularni hammasini hisoblab beradi endi biz ko'rganimiz уже tayyor bizniki endi keyingisi biz mana bu ikonkalarni rasmlarni yuklashimiz kerak hop endi birinchi o'rinda mana bularni hop bular turaveradi hozircha endi rasmlarni yuklaymiz ho'p ho'p mana bizda uchta rasm bor hozircha uchlasini olamiz va uni bu yerga tashlaymiz hop mana endi tashlab oldik endi bundan sekin orasiga olib kelib turib undagi hajmini ko'ramiz mana hajmi ko'radigan bo'lsak o'n oltiga o'n olti ekan o'n oltiga o'n olti holatda biz ham o'tkazamiz mana shunday holatda o'tdi aziz do'stlar endi keyingi ko'nikmamizni yuklaymiz olamiz keyingisi bu ham xuddi shunday holatda bu ham o'n olti o'n olti keyingisi ham o'n olti o'n olti holat bo'lyapti Hop mana dasturchilar 16 16 holatda bo'ldi. mana bitta tekstgacha to'g'rilandi sen email qutisi. Hop, email box olib kelamiz. Buni ham razmeri 16 16. Hop mana endi mana e, shu 3 ta holatda bitta tekis holatda bo'ldi. Hop, endi bizga asosiy kerak bo'lgan narsa yozuv. Hop, yozuv ko'radigan bo'lsak, hop yozuvi hajmini holatini ko'p biladigan bo'lsak hop mana enter fonti ekan sakkiz medium holatda rangi hop biz ham bitta yozuv ochib olamiz sakkiz yerga yozamiz hop rangini belgilaymiz rangini ko'rsak dizayn maketdagi rangini bilan bir xil qilishimiz kerak hop hop mana endi yozuvni biz mana o'rta holatga qo'ydik endi enter mana e, medium holatga o'tishimiz kerak mana mana dizayndagi bilan bir xil bo'ldi Şimdi bunlar 3'te hücremiz. Hani bu yerge parolingiz ve keyingisi emailingiz. mana qarasak bizni maketimiz oldingisi bilan bir xil holatda bo'ldi shu yergacha endi ko'radigan bo'lsak bizda keyingi holatda bizda keyingi holatda battin turibdi ya'ni submit yuborish tugmachasi turibdi Hop, endi buni razmerini ko'radigan bo'lsak, 106 221. Hop. Uh, bitta rektangular ochamiz. Hop, mana bu yerdan o'zgartirdik. Endi rangini olamiz. Rangini ustiga qo'ysak bo'ldi. Endi o'rta holatda keldi. Endi uni radiusini ko'radigan bo'lsak 64 mana endi biz bunga bitta tekst qo'shamiz. yani submit degan rangini rangini olamiz hop endi submit tane çıktı bizde. Yani bunu hacme göre görürsek sen 1.77 16 iken biz hangi şu tutun düşündüğü halatte beshta o'n olti holat taqlamizda razmerini ko'radigan bo'lsak o'n besh va bolt holati turibdi bizga sakkiz o'n besh mana bu bolt holatda mana endi bizni aylantirgan uchun o'rtaga olib kelish tugmasini bosamiz mana qarayapmizki bizga tayyor holatda bo'ldi hop mana endi keyingi ishimiz keyingisi hop keyingisi bizda submit bo'ldi endi mana bu yozuv va rasm Hop, endi uni ko'radigan bo'lsak, bu yerda yozuv turibdi. Hop, yozuv va qanaqadir rasm turibdi. Ya'ni bu copyright belgili yozuv ekan. Biz ham mana shu yozuvni yozamiz. Ikonkani olamiz va bizga mana ko'radigan bo'lsak, mana mana shu ikonka turibdi va yuklab olamiz. mana yuklab oldik endi rasmimizni qo'shamiz yuklab olgan rasmni mana hop hop endi bir bilan buni ko'radigan bo'lsak holatini 7 ga 7 holati turibdi. Endi hop yozuvimizni qo'yamiz. yozuvimiz hop mana yozuvchi bor bizda faqat bizni yozuvimizni holatda va holat ko'rsat mana medium va sakkiz holatga tuzamiz medium sakkiz hop endi oltmish ikkiga o'n baho oltmish ikkiga o'n holatda turibdi mana oltmish ikkiga o'n endi rang ham bir xil yaxshi Hop, mana bizning e, login template e, tayyor bo'ldi. Endi biz buni bitta ish qoldi. Tangular va copyright ikkalasini markaziga olib kelib qo'ysak bo'ldi. Mana markaziga keldi. Chunki bular o'z doim holatda markazda turadi. Endi yana bitta ishimiz hop mana aziz do'stlar bu maketimiz bu esa biz ishlagan dizayn bir xil holatda bo'ldi endi bizni asosiy bitta ishimiz qoldi keyin eh, qilayotgan bitta ishimiz mana shu uchalasini bitta guruh qilib qo'yishimiz kerak ya'ni bu user bo'limi user bo'limiga kirganingizda mana hammasi paydo bo'laveradi sizga keyingisi password hop bu password bo'limi keyingisi esa email bo'limi email mana logo kirgan so'z logo turibdi asosiy rektanglar turibdi hop endi buni submit Hop, bitta guruh qilamiz buni ham. Bu ya'ni battan tugmasi bo'ladi. Battan bo'limi hisoblanadi. Hop, mana endi teshimiz qoldi. Ya'ni copyright bo'limini bitta guruh qilsak bo'ldi. Ya'ni Copyright bo'limi. Mana Xo'p, mana aziz do'stlar, bizni Figma'da oddiygina bir login forma yasash haqida videomiz o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, video hamma uchun foydali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling aziz do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.